Illuminati vagabundo Quem fará seu trabalho sujo Dissemina metade do mundo Illuminati vagabundo Muitos dizem você nada faz pra mim Illuminati Você é ineficaz O seu poder é uma falácia Pra mim Illuminati Pura ineficácia Illuminati vagabundo quem fará seu trabalho sujo Destermina metade do mundo Ilumina de vagabundo Illuminati, você tá de boa Você não quer matar, só explorar muitas pessoas Illuminati, você é inteligente. Você não quer matar, só explorar toda essa gente. Illuminati, vagabundo. Quem fará seu trabalho sujo? De exterminar metade do mundo. Illuminati vagabundo Illuminati, você tem é outro plano Você não quer matar, quer muito, muito gato humano Illuminati, você tem um outro plano Você não quer matar, quer muito mais gato humano Iluminati vagabundo Quem fará seu trabalho sujo Destermina metade do mundo Iluminati vagabundo Iluminati vagabundo quem fará seu trabalho sujo Quis metade do mundo Ilumina te vagabundo